خوشی کی دیتے ہیں انداز بس اتنا کرم کرنا اے چشم کری مانا بس اتنا کرم کرنا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا لم جب جان مش میں آ جانا بے خوشی کی دیتے ہیں جب تم نے مجھے اپنا نہیں شیر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ کیے دیتے بے دم میرے قسمت میں سج دے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے میں خانہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے سنگری میں خانہ بے خان دیتے ہیں اللہ बेहदे किए दे